Nikurejeshe ni ni nyuma kidogo. Kwanza tuanzie kwenye safari yako ya kutoka nje ya nchi. Yeah. Ilikuwaje ukatoka nje? Nini kilikusukuma mpaka kikakupelekea ukakimbia nchi? Na, nashukuru sana. Eh, mm. Eh, unajua wakati mwingine tunakutana na watu nakuuliza kwa nini kwa nini uliondoka? Mm kwa sababu wengi hawajui mm. uh, madhila tuliyopitia okay. na nafurahi na, na kwamba at least umeniuliza hilo swali mm. labda wengi watapata kujua eh, tuliopitia mimi nili tulifanya uchaguzi tukafanya tukapiga kura tarehe ishirini na nane mm. kwa ilipofika tarehe thelathini nikaamua kufanya tafrija kidogo nyumbani kwangu okay. ya kuaga wale watu niliokuwa nao kwenye timu yangu ya kampeni ili mm. kesho yake kwenda Dar es Salaam mm nikiwa nyumbani kwangu nilikuwa mpaka na wazee mpaka mamangu yupo mm. eh, e, kuna mziki inapigwa hapo e, kuna watu wanaendelea na chakula na sherehe zao tupo tu mimi nilikuwa nimevaa tu bukta na t-shirt na kama open shoes kwenye saa kumi na, na nusu kuelekea mm. saa kumi na moja jioni polisi walifika nyumbani kwangu wamejaa kwenye gari So mimi nika, nikaenda getini nika, waka, alikuwa, naongoza ni us, anaita ni CCID mm. kwa sababu kule kwetu mkoa nani Rorya kuna kanda tatu za kipolisi, yani tuna wilaya tatu za kipolisi mm. kwa sababu kule ni kanda maalum. So wakaja wakaniambia kwamba unafanya nini hapa? mm -hmm. Nikamwambia hapa ni nyumbani kwangu. Huyo CCID ananiuliza, akamwambia hapa ni nyumbani kwangu. mm. Wewe huwezi kunipangia mimi nyumbani kwangu, unafanya nini? mm. This is my home. Yeah. Akaniambia unajua nitakudhalilisha. Mm. Nikamwambia unadalilisha kwa kosa gani? Akaambia wale askari mkamateni huyo. So katika kukamatwa si niko na watu mm. wakauliza kwa nini huyu akamatwa ana kosa gani? Mm. Na mnampeleka wapi? So watu wakakataa. Watu niliokuwa nao hapa. Mm Akaamuru polisi wake kwamba wapige. Kwa zilipigwa mabomu sana ambayo kijijini kwetu toka <laughs> toka toka uhuru mm. au toka dunia yumbwe hawajawahi kukutana na madhila kama haya. Mimi nimezoea mambo ya kupigwa mabomu, kupigwa mm-hmm. sana. So imagine niko na mamangu anapigwa rungu na muona, mm. niko na wazee wa kijiji wanapigwa naona, sisi hapa, yani ilikuwa ni vurugu. Mm-hmm. So pale ndio mimi nikatoka nika eh, e, nimevaa bukta, jamaa mmoja kipindi tunakimbia ndara zimebaki pale kwa sababu huwezi kukimbia na open shoes mm. nikakutana jamaa mmoja wa bodaboda alisikia mabomu yanapigwa huku akazunguka akakutana mimi akanichukua mm. kutoka pale so mimi kutoka pale nikapelekwa nyumbani kwa jamaa mmoja ambayo ni ndugu yetu lakini mbali kidogo mm. nimefika pale nimekaa kama nusu saa naambia huku nyuma kakangu amepigwa vibaya sana mm -hmm. so nika uh, eh, tukongea na kina Heche, nikaletewa gari nyingine kutoka Sirare, tukakutana nikapeleka mpaka maeneo ya Sirare. Mm. Nafika Sirare naambiwa kakaku yuko ICU. Kwa hivyo development vinaenda haraka haraka, mara amefariki. Mm. Kwa hiyo hawa polisi walipewa order na mkuu wa wilaya alikuwa anaitwa Simon Odunga. Mm. Walipewa order kwamba nendeni mpige, fanyeni jinsi mnavyoweza. Mm. Na kipindi kile huku nyuma tulikopita mkuu wa wilaya akiwa hata mjinga anafanya mambo ambayo yaendani na sheria za nchi yetu mm. anakuwa glorified yani anaonekana kama ni hero mm. ndio haya yaliyokuta kina Sabaya kwa hiyo anaendelea kwenye mtandao baada anasema kwamba Wenje tukimkamata mm. wakaweka baria kwenye magari yote yanayotoka Shirati kwenda Tarime so it, it, it just chaos kwa katika mazingira hayo mm. kakangu ameshafariki mazingira ni magumu kiasi hicho na oh, nchi tumepita maeneo magumu, na nyinyi mnajua bwana mm. ambacho hata leo kuna kesi za watu ambao walipotea mm. bila ku bado sisi ndio bado tuko kwenye nchi ambao watu wanakufa kila siku kwenye vituo vya polisi na imeshazoeleka extrajudicial killings. Kwa katika mazingira kama hayo ulikuwa uwezi kukaa tena Tanzania. Okay. So nikaondoka upande wa Kenya kule sio mbali sana na Kenya mm. ni, ni, ni mpakani kama kilomita 20 30 kwa kinacho kanisani nikavuka kule Sirari Hmm. So safari yangu ya kuondokea pale kwa sababu nimevuka, kumbuka sina passport, sina kitu chochote. Kitu cha kwanza inabidi uripoti kwa serikali ya Kenya. Hmm. Uende kituo cha polisi. Mimi ni Mtanzania, mwanasiasa wa Tanzania, hali imenifikisha hapa. Basi wakanipeleka mpaka Nairobi, eh, tukakutana na uongozi wa huko, tukaenda UN. So, hmm. nafika UN tukakutana Lema pia na mke wake na watoto. Hmm. Wako pale na yeye kumbe alitokea huko na manga. Kwa hiyo the rest history E, Kenya pia ilikuwa haiwezi kuturuhusu kukakaa Kenya kwa sababu ya uhusiano wao na Tanzania mm. kwa akaomba UN kwamba tusaidie kuondoa hawa watu haraka mm. kadri inavyowezekana. Kwa hiyo ikatokea nchi ambazo zina uwezo wa wakanegotiate waka then na sisi tukaulizwa mm. nchi zilikuwa ni nyingi ambazo zinaweza kusaidia uh, you know, watu ambao wako kwenye crisis, si Norway, Luxembourg, Canada, Marekani, so tukaamua kusettle in Canada